Joder, hostia, la hay que ver con estos jóvenes de hoy en día. La gente no está concienciada en este mundo. Estoy ya hasta los huevos. ¡Greta, dame fuerzas! ¡Ayúdame! Un momento, ¿qué está pasando aquí? Vamos a revinar para ver por qué me he enfadado conmigo mismo. Es un día como cualquier otro, y como es costumbre, al entrar en la oficina, encendí todas las luces. Después, puse en marcha el termostrato, para estar más calentito mientras trabajaba. Pero ninguna de estas cosas realmente hacía falta. Hacía sol. Era un día estupendo. Si no cuidamos nuestro propio planeta, nadie más lo hará por nosotros. Empecemos por los pequeños detalles de cada día, como utilizar la menor energía posible. Este planeta tiene recursos limitados, no los desperdicies.